Kwingineko ni kuwa uh, familia moja kutoka eneo bunge la Huisero kaunti ya Kakamega inatoa wito kwa idara ya polisi kumchukulia hatua afisa wa polisi anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha nne eh, mwenye umri wa miaka 16 ndani ya seli hiyo nyakati za usiku. Mesha Kobonyo na taarifa. Inaarifiwa kuwa afisa huyo wa cheo cha constable alimbaka msichana huyo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili na alikuwa amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo hicho. Babake mwathiriwa Shem Ombonya anadai kuwa mshukiwa alimfumania mwanao nyakati za usiku na kumtendea unyama huo, huku akitoa wito kwa idara ya polisi kumchukulia hatua kali za kisheria, huku mamake msichana huyo akisema kuwa ashawaifanyiwa unyama sawia baada ya kukamatwa siku za kafyu katika kituo hicho. Sasa tuliweza kuvumania kijana mmoja kama amefungia msichana wa shule kwa nyumba, tukaita maafisa wa askari wakashika huyo kijana wakamfutisha, akafungua nyumba, tukapata msichana ndani, tukabeba huyo msichana pamoja na maaskari tukapeleka ndani ya sel. Cha kusikitisa sana ni kupata tena msichana wakati mahali ako kule ndani ya sel, tena afisa mwenye anafaa mlinde tena anamchukua anamnajizi tena. Sasa napeleka mtoto ndani tena, polisi naye anajichukulia kuwa amepata bibi hapo ndani. Pia imewahi ni hapenia mimi nilishikwa kafyu saa moja na dakika 15 nikapelekwa ndani. Same same issue yenye msichana alinielezea ndio ilikuwa kwangu. Sasa siku singebishana juu iliwahi happen kwangu, but mimi juu ni mtu mkubwa hawakunifikia. Alinibega akaniletea mattress nilale, mi nikakataa kama mi mtu mkubwa. Sasa walitumia hiyo chance juu huyo alikuwa mtoto. Mwanafunzi huyo alitua mbaroni baada ya kupatikana katika nyumba ya mwanaume wa miaka ishirini na tatu na kuwekwa seli, na anadai kuwa afisa huyo alikuja ndani ya seli usiku wa manane na kumhadaa kuwa atamsaidia yeye pamoja na mpenzie kuachiliwa, ndiposa akamshurutisha kushiriki tendo hilo. Hapo hapa akaniita, tukatoka out of cell na akaanza kunishikashika, akinilazimisha kupiga kiss na yeye na mimi nikakataa. Nilianza kujisongesha songesha kando, na akiniambia nisiko afraid ataweza kututoa mimi na huyo boy. Sa mimi nikaendelea tu kusonga songa, na akaniambia mara ya kwanza niende. Kila vile nilikuwa najaribu kwenda, nivuruta nyuma, ananiambia nisiko afraid, akijaribu shika. Hakika si mambo mzuri, manake kila wakati as teachers tunajiuliza in which hands are we safe sasa tumejipata kwamba kama tuna feel ya kwamba tunakuwa protected na polisi na polisi sasa anachukua nafasi kudhulumu mtoto mdogo wa shule, hakika hilo jambo linasikitisha sana sana sana, uh, katika mji huu wa Hwisero. Doreen Brenda Kusa na Dorcas Nyawate ambao ni watetezi wa mashirika ya kutetea haki za mtoto msichana katika kaunti hii ya Kakamega wanasema visa vya wanawake kudhulumiwa na maafisa wa polisi ndani ya seli hiyo vimekithiri, wakitaka vitengo husika kuwajibikia suala hilo. Watoto wetu wako, wako safe kwa mikono ya nani? Ikiwa kwa mikono ya askari wanaweza umizwa hivyo. I condemn this act. Tunaomba ofisa, viongozi wetu wa juu mweze kutusaidia kutubadilishia children's officer wa Husero. Vitendo kama hivi haviwezi kutendeka. Wazazi wanamkimbilia, anasema ya kwamba hiyo siyo kesi yake. Nataka kujua yeye ni children's officer wa kazi gani? Hii sio kisanga cha kwanza sisi kumtafuta, lakini kila mara anatuepuka. Kamanda wa polisi kaunti ya Kakamega Joseph Kigen amehoji kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na tukio hilo, na pindi tu uchunguzi utakapokamilika, basi mshukiwa atafunguliwa mashtaka. Nikiripotia West TV kutoka Huisero, kaunti ya Kakamega, niite Meshak Obonyo.